Thank you. Tchananana, tchananana, tchananana. Muito bom. Seu campiche. Beijinho. Ó o cabelão do barba ruiva. Tá olhando para onde, Olivia? Alguns já foram. Aqui também. Ei lá. Tá triste, irmã? Fica triste. Tava né? triste essa foto, meio parece. É. Meu filho. que vamos, aos votos. Olha, tio... Miguel. Miguel. Tá secando a garganta. Prometo, prometo, prometo, prometo. <laughs> Toma aliança. Primeiro pôs no noivo? É, é. não é. sei, acho que sim. Será que tem ordem? Acho Eu acho que, que é. Ah, a mulher garantir primeiro, né? <laughs> Beijinho na testa, na boca não podia na igreja, hein? Podia na igreja. Esse tempo aqui era de alta restrição. Acabou. Enfim, casados! Buquê de hum. Era, o meu artificial. Carreguei no lugar errado. Tem que trocar de mão. Ah, é? Opa! Opa, agora pegou. Agora pegou. <laughs> Engatou a primeira. <laughs> a turma que se responsabilizou. A ah, Rosana tá falando, quem sai com é essa turma? Vai assinando aí, turma. Baita livrão. Cheguei a trazer de caminhão um negócio desse. <laughs> Agora é nós, hein? Acabou. Tcharanã. Hoje não tem ainda. Ia falar que não tem, mas tem. Ó, Dona Rosa. E gentarada boa, hein? E tiozão. Turma boa. Esse daí nem tanto. <laughs> é não, passa. Tá valendo. Olha aí as, os Bressan. Playboy não, né, pá. Camisão. Um bolo? dá. Um bolo? Cerejas com queijinho? <laughs> é. Tudo made in Campiche, hein? quem que fez o bolo, será? A Paula? Não sei quem fez. As balas foram as tia? Foram. André. O Júnior já não aparecendo em foto. Não era o Júnior, era Não. o Krepski. Ah, é. É Guaraná, hein? Não é champanhe, não. Era. Guaraná. E vamos cortar o bolo. Hoje em dia acho que não corta mais, né? Corta? Não, corta, eu não vejo. Corta. Oba, ganhei garrafa térmica. <laughs> um tapete? Um vaso? <laughs> Linda. Ligar. Maurício. Não <laughs> é, isso daqui é gelo, hein, gente? Não é suor, nem medo, nem outra coisa, hein? É gelo. Grande Maurício. A ilha do Caribe, <laughs> chamado Bariri. Cama king size. Limpando o carro. Dos carinhas que encheram de paz do dente. Só nós na pousada, hein? Uhum. Cadeira, ó. Chique, hein? Nada tudo. <laughs> Aqui é o Hotel 5 Estrelas. Bosque de Pinheirais, que romântico. Olha que deck. A entrada do hotel, olha. Oi, cadê o pai? Ponto turístico. usando <laughs> de energia. veículo em Veículo. Ó, ba... <laughs> Como é que chamava mesmo? Monareta? Acho que é. Monareta. Ó. <laughs> que, que é isso? Tinha esquecido desse daí já. Virar um macaco. Nossa, cada cenas Jardim é de coqueiro. Ah, essa foto é a foto, hein? Tá vendo? Olha aí o... Eu tenho a força. É. Acabou. Ah, de volta para aqui. casa. De volta para casa. Olha a casinha aqui. Ó. Primeira casinha. Tá